nekugamba nti amawuli agavaako wanawaka amawuli agavaako ebula ogwanga nenteekateeka endala tetubina okufuna bulungi kasitoba nti oli kredi yekereziya radio sapiensia yenka danios munakibuga geegange okuba nga nkutuusaako puloguramu eno ensulo y'ebyemizanyo nekugamba nti embeera yona nga bwetambula oba okifuna bulungi kasitoba nti oli kredi yekereziya radio sapiensia bina ebivaako ebula ogwanga nebivaako wanawaka ogenda kuba nti obifuna bulungi akadde kano bwetyo nga tugenze ebweru weggwanga njagala kubanga ngamba nti olunaku olwaleero twasobodde okubanga kubika entwala by'emipiira gyali gy'abanaffe abangereza omuli abaasudde omuli abakoze amuli ate n'omuli abasobodde okwantibangula wiikendi awo kakati n'olwaleero tugenda kubanga tulaba omupiira omulala ogwali kyabanaffe abangereza olwala zigenda kubeera saanyeza ekiro ali ku kimpa stadium abwetyo lester zitegenda kubanga ekyaza liverpool era nga bwatyo defale craig pawson yagenda okuba nti alamula omupiira guno gwa lester site nga bakyaza timanaffe abal liverpool liverpool egenda kuingira omupiira guno nga eri mufo kyakutaano ate nga timu ya leicester state egenda kuingira omupiira guno nga eri mufo kyakumi na mwenda ng'ekyagenda mumaaso tokuba nti erwanyisa ekyamba okulaba nti ekyambe ate eh, kigenda mumaaso tokuba nga kibeetiribosezaako embeera nga bwegenda mumaaso tokuba nga etambula bannaffe aba leicester stawo empiira mukaaga egisembeyo tebasobodde okuba nti bangula mupiira gwona abwete omupiira mukaaga egyali gyeisembye omupiira tebasobodde okuba nti bangula mupiira gwona kakati bagenda okuba nga bakyaza timu annaffe aba liverpool awo ajjukira nti olusambo olwasooka alwali ah, wali ku anfield era liverpool yakwata leicester city nekikuba goospereke kakati ogwali kugenda kuba nti kugwa gutya agava ah, ogatiza nti omutendesi wa timu ya leicester city din smith ayolekedde okutabeera nabasambi okuli james justin okuli yanik vestegard kwetika omusambi kerekyo naakyo ate ah, bagenda kuba nti basamba mupiira gwa lunaku lwaleero ayolekedde okuba nga aleeta system yabana babiri basatu omu abwate omusambi everson yayolekedde okuba nga atandika mite akastan yayolekedde okuba nga atandika fias ayolekedde otandika kala sonju awulekedde kwanga atandika custanison awulekedde okwanga atandika ndindi awulekedde okwanga atandika witerimans awulekedde kwanga atandika atete awulekedde otandika james madison awulekedde otandika pebans awulekedde kwanga tanka kotka jamivade bebolekedde okwanga batandika omupiira gw'olunaku olwaleero abwetyo lestaste ng'esinkana abasajja bwenaaba ng'esinkana abasajja batima naffe aba liverpool ate liverpool omusambi calvin ramsey atagenda kubanga asamba stephen bajeti kitaliwo tagar kantala taliwo ate nga n'omusambi nabiketa naye taliwo akotika omusambi robert familo babosa oliviera ogwaleero ayolekedde okubanga agusuba ayinza okuba nga akomawo ku wekend liverpool bwenaaba ng'esamba tima naffe abasitumbira wayinza okugenda maasto kanti akomerawo omutendes jagen robert copu kimera omula mulangira awulekedde kuba ng'aleeta system yabana basatu basatu alison ng'ali mete twent alexander anaot awulekedde otandika ibrahima konate awulekedde otandika vail vandai komdak awulekedde otandika robertson awulekedde otandika enderson awulekedde otandika fabinyo awulekedde otandika kati jones awulekedde otandika mohamed salama rus gale ono muddu wa allah awulekedde okuba ng'atandika n'omusambi kodiga ipo kwetukane lus elias bwe bwolekedde okuba nga batandika abwetyo timanafu aba liverpool bwenabange esamba timanafu aba leicester Mr. Kangesco Nako Walero. Kugambe timu ya banafa wa Liverpool, a ah, timu ya banafa wa Liverpool, kumpiro mkaga jesi mbio kwange senka na Leicester State, empire na Liverpool ya sobodo kwange juu utabuva. Akwejo ah, mkaga jesi mbio, a ah, Liverpool nga wa senka na Leicester State na Liverpool ya sobodo kwange juu utabuva, sobodo kwante juu angula, anenko neke na masto kwange simba norukono, a teda mweje mpiro mkaga jesi mbio Liverpool, ya sobodo kwante tewa mgoos kumina mwenda, aweto kumkaga jesi mbio Liverpool ya sobodo kwange tewa goos kumina mwenda, aweto nga bweto mpira omukaga egisembyeyo gibaddemu egoozi 19 omugate esobola okwangasitibwa timanafu aba liverpool ne timanafu aba lesaste mubaddemu egoozi 19 kakati olwaleero agenda kubanga gugwa gutya abwete ogaleero agenda kubanga agugwa gutyawo abwete timanafu aba lestaste ate yabanafa ba leicester city yakagenda maaso okwanga ekuba ajja genkopu bukyanga atandika tendeka liverpool bakamukuba emipiira etaano nga tugasa gye bamukubye muli ekyo ate nemubikopo abwetyo leicester city akakuba ajja genkopo emirundi etaano gyasobodde okuba nti yamukuba muli ekyo ate ne mubukopokopo awo basobodde okuba nti basenkanamu wabula empiira etaano leicester city gyekubye ejja genkopo oba gyekubye ejja genkopo nga atendeka liverpool gyonna babadde bamukubira ku kimpo nga gye bagenda okuba nti basenkana akawungeezi k'olunaku olwaliro abwetyo tiimu bannaffe aba leicester season e ebiri esembyeyo wali ku king power ebadde ku batima bannaffe aba liverpool liverpool emirundi ebiri gyesembyeo kuba ngaegenda mu leach ngaegenze ku king power abwetyo liverpool babadde bakuba nkuba emirundi ebiri egisembyeyo babadde bakuba nkuba ettiimu ekyaziza okuba nti emala ebbanga eddene nga bwete ku batima ya liverpool nga liverpool egikyalidde mu leach abannaffe abangeeza n'egikuba emirundi egy'omudiriŋanwa nga tezikiza emanchester city yakakyaza liverpool emirundi esatu gyesembyeo okuba nga ekyaza liverpool ali ku etadi stadium manchester city agyonna emirundi esatu liverpool babadde bakuba nkube leicester city akabakuba emirundi ebiri egy'omuliganwa enaagenda eh, maaso kubanga ekola leicester city kyakakola liverpool okubakuba empiira esatu egy'omuliganwa oba tekigenda kubanga esoboka akawungeezi konnaku olwaliro byonna katubirindaawo ate tiimu y'abanafu bano aba leicester city mu mpiira 13 gye basembye okuba nti bazanya bawanguddeko gumu bakuŋŋanyiza obubonero omukaaga mpiira 13 egisembyeyo ensonga lwaki tiimu eno omutindo gwayo si mulungi abwetyo tiimu eno ey'abanafu aba leicester city ttiimu eno eyabanaffu aba leicester state singa liverpool ebakuba omupiira mumaka gaabwe ku king power abwetejja kuba nga ebakubya omupiira ogw'ekumi mu maka gaabwe sizoni eno mu liigi ah, kino kyasemba kubeera mu mwaka gwa 1994 bwetyo leicester state bwe bagikuba emipiira 1 awaka mu liigi ngaakasenga bakikuba olwaliro ejja kuba nti oziza emipiira 1 mu liigi ah, nga bagenda maasito kuba nti bakikubira maka gaayo ah, bwetyo nga bakikubira maka gaayo ttiimu ya leicester state ajebulino emipiira 20 kw egyo emipiira gyonna lyakazanya so nene muli kyabanafu abangereza empiira makumi abiri babadde bagiteebamu era mpiira makumi abiri babadde bagenda mubasitokwa nti bagiteebamu nga timalaako mpiira nga tetebeddwamu senga bagiteebamu olwaleero kijja kuba nga kitegeeza nti soni eno mu mpiira makumi abiri mugumu yonna babadde bagenda mubasitokwa nti babateebamu senga bagenda mubasitokwa nti babateebamu ah, sizoni eno babateebamu olwaleero kijja kuba giweza mpiira makumi abiri mugumu lijabanafu abangereza nga lestasite bagenda mubasitokwa nga bagiteebateebamu awo ah, lestas kristo tenaba kubanga ekuba ku ttiimu yonna eh, tenaba kubanga ekuba ku ttiimu yonna akwezo ttiimu etaano ezikulembedde eri gyabanaffe abangereza tewali ttiimu leicester city gyeyakubye abwetyo liverpool enfo kyakutaano kakati egenda kubanga esinkana bannaffe aba liverpool enfo ekyokutaano naye nga liverpool kwejo empiira leicester city kwejo empiira omunaana muli gyesobodde okubanga esinkana amatiimu ezo ttiimus etaano eziri ku ntikoya gyabanaffe abangereza leicester city tenaba kubanga ebaako ttiimu gyekuba jukira nti n'ogwasooka liverpool yasobola okubanga ekubale leicester city kakati ono gwe banasooka okuba nga bakuba owa liverpool ali mpa ebitaano ebisooka oba naye agenda kwanti abazitowerera oba bagenda kwanti bamulemererwa naye nga ku egyo empiira omunani gye basami nga basamba ttiimu zettaano ezikulembedde eri gyabanaffe abangezi aba leicester city tebasobodde kwanti bawangula mpiira gona banawangula oba tebagenda kwanti bawangula adin smith omutendesi wa leicester city yakatendeka ttiimu ene empiira etaano abwete omusajja ono amanyiddwa nga adin smith atendeka ttiimu anaffe aba leicester city agenda kuba nga asinkana agenda kuba nga ng'asenkana liverpool omulundi gwe ogwomukaga yakagenda masituka ng'asenkana liverpool ng'omutendesi emirundi etaano emirundi ena liverpool ebadde kuba mukube omulundi gumu gokadin smith gwe yakuba ku timu ya liverpool kweja emirundi etaano agwaliwo ah, omwezi gwa 1 mwaka gwa 2020 abwerere ah, atendeka timu ya stombira emale ekwate liverpool kubira package kube goozi 72 ago omulundi gwe okadin smith gwe yali akube ku timu anafu aba liverpool bwetu bwe yali ng'atendeka stombira ne bakuba liverpool 72 mwaka gwa 2020 mwezi ogwekkumi nek kikomerero nti emirala gyonna kweja etaano mundu gumu gokka din smith gwasobodde okubanga akwata liverpool n'amufukamiza emirundi ena liverpool ebadde ekuwa din smith ngaemusisinkanye ngaalina tiimu yonna yagenda maaso okubanga atendeka amuhamed ah, sala ah, singa ateba goolo olwaleero ajja kukwatawuziza egos amakumi abiri zaanaaba asobodde okubanga yakateba mu premier ja sizoni eno ajja kubanga awuzeza ku ezo sizoni omukaaga egisembyeyo ajja kubanga awuzeza sizoni taano ng'agenda maaso okubanga ateba goolo amakumi abiri n'omusobyo amuli gy'abanaffe abangeeza ku ezo omukaaga etaano ajja kubanga asobodde okuba nti aziweza nti wetu okuso ntaano esembyeyo asobodde okugenda maasito kwanga ate bagosi makumi abiri mm, n'omusobyo bw'anaaba atebya olwaleero ate ddogojo takasenkana lestast emirundi kkumi nagumu n'abateba goozi munaana wabula zonna omunaana tateberankogo olunaku king power zonna omunaana abadde aziteberanga ku anfield abadde aziteberanga ku tima naffe aba anfield liverpool senga bamukuba omupiira olwaleero bajja kuba nti bamukubya omupiira ogw'omwenda ah, ogw'omwenda ku bugenyi muli kyabanaffe abangereza bajja kuba nti bamukubya omupiira ogwomwenda ku bugenyi mulikyo abanaffe abangereza anagenda ah, maasto okuba nti agwangula baleme kuba nti aleme kuba nti awoza empiira mwenda nga bagenda maasto okuba nti bamukuba ku bugenyi mulikyo abanaffe abangereza oba bagenda kuba nti bamubobonga abaleesitesite byonna katubirinde bwe tuba nga tuvudda ku mpiira gwa leicester city wegenda okubanga ekyaiza kimanaffe aba liverpool bwe tuba nga tuvuddawo yagala kubanga ngenda wali ku lukalo lwa bulaya yagala kukutegeeza nti akakiiko akakwasiganya ensonga z'abadifale mu kibiina ekiddukanya omupiira ku lukalo lwa bulaya kya uefa kamaze dde okuba nti kalangirira abadifale abagenda okuba nti balamula empiira egy'okudeŋŋana mu kikope kyefa champions ku semifinal egitandika olunaku lwenkya ate olwo tugiwunzike ku lunaku olwokusatu olunaku olwenkya mu semifinal intermilan egenda kubanga kyaza timana fabaisi munani gano gonna amakirabu gasangibwa mu kibuga italy ate gasangibwa mu kibuga mirani ate era bakyaza kusawo kyekimu ekyesaanisiro kakati inte mirani esamba timana fabaisi munani ogwasooka inte yakuba esipinani bbiri ziro baddiŋŋana onako lwenkya abwato eddiipa ly'omufalansa kelementapin yagenda okuba nti alamula omupiira gwa inte mirani ne bannafu abaisi munani nga bagenda maaso tokuba nti baddiŋŋana akawungeziko onako lwenkya saanyeza ekiro kelementapin omufalansa yakomontedde ng'eryo ate ku nako lwokusatu manchester sitegenda kwange eddinga netumya lyalo madwele wali kusita manchester stadium bagenda okwantibwa senkana ogwasooka ku estadio santiago barnabo mu kibuga madwele gwasobola okwantiguzikira mm kakati bagenda kukwantibwa senkana olunaku olwokusatu sanyezekiro era nga bwatyo depali okuva mu ggwanga erya poland omupolish simon masiniak yagenda okubanga alamula omupiira gwa timu ya manchester state netimu ya lyalo matiti bwati omupolish simon masiniak yagenda okubanga alamula omupiira gwokulabakani ayitawo wakati wa manchester state netimu ya lyalo madwede ogwasuga gwagwa emukakati wao yajja okuba nga asenkana ayitawo olunaku olwenkya olwo nno final zigende maaso okuba nga zituwomera ez'ekikopo kyefa champions league eza sizoni eno ate bwe tuba nga tuvuddawo amawulire agasobodde okuba nti gava mu ggwanga erya italy gagamba nti omutendesi wa ttimu yes milan wali mu ggwanga erya italy stefano piole musajja watu ebintu birungi si birungi gyali awolekedde okugenda maaso okuba nga abuuzibwa akana n'akatano n'akakaaga n'akasanvu sinakendera okugenda maaso okuba nga akwatibwako nkoona asinga ttimu yes milan elemerwa okuba nti emala enfe bino ebisooka okubanga ekikka mu kikopo ekyaefa champions league agava mu ggwanga lebanaffe abaitale okusinzira ku mukutu oba olupapulo lwa gazetede sport lugambye nti omugaga watmanaffe abaisimiran yamaze dde okubanga akola enteekateeka eyokubanga asinkana omusajja stefano pioli atendeka timanaffe abaisimiran ne tekinical directo wa timno paul maudene babenga bamunyonyola akana nakakaga akana nakatano nakakaga nakasanvu lwaki timanaffe abaisimiran enaba eremeddwa okubanga ekikka mu kikopo ekyefa kyamukyesisonejja ansonga ki ematize eh, n'abebalemeseza ogenda maaso tokwanti bakiika mu kikopo kyefa champions lese nga bonaakeera enkya ngaesima ntegenda kwanga ekiika mu kikopo kyefa champions lege okusinzira ku nagaga watmanafa baisbran yagamba nti wadde ekikopo kinaaba kitukudde kono nga bwe kyatukudde kono nti napoli yamaladde okwanga ekiwangula naye senga tunaaba tumayidde enfe ebina ebisooka ntukiika mu kikopo kyaefa champions lege omugagga ajja kubeera musanyufu nti stefano pyole n'akulya ebyekikugu omukulu paul maudine bajja kuba nti bakoze bulungi bajja kuba nti baviiriddeyawo awo ngalo anjerere nkirako nansubuga ababule mama bajja kuba basanyufu n'omutindo ttiimu nogwenaabaetaddewo naye senga ttiimu yasimani kagitanda negenda maaso okuba nti emalira wabuli webifo ebina ebisooka netakika mu kikopo kyefa champions league omugaga agenda kuba ng'ayita stefano pyole ayitere ne paul maudene bamunyonyole lwaki esuminaani ku basambi abalungi n'erinnya lyayo erimidde okuba nga ekika mu kikopo kyefa champions singa bana abalemeredwa era nze n'okwesanga nga n'omusajja stefano pyole eyaba owangula ekikopo kya jisonegwa nga bagenze mu maaso okuba nti bamukwata akonkona jabula eno tima nafu abesibunani erifo kyakutandi mu liki yabanafu abaitale ate nga liji eno kakati buli kadde empiira gyongera okuba nga gikendeera gye basigazira jason eno naye nga bwatyo stefano byoli ebibyo ebirungi si birungi ayolekedde okugenda maaso tuka nga abuuzibwaka nakitanakakaaga n'akasanvu sinakini n'okukwatibwa konkoona asinga tiimu espan naabeeremereddwa okuba nga ekiika mu kikopo kyaefa champions sonaja bajja kuba nti tumanya bayinza n'okuba nga bamukwata konkoona stefano byoli ate bwe tuba nga tubudaawo agava mutima nafu aba eventus ngagamba nti omutendesi wa tima masumane aregere avuddewo n'ategeeza nti naffe ate naffe tugenda maaso tuka nga tunakuwalira wamu ah, ne munaffe polabire pogoba eyazzeemu eh, okgenda maaso okuba nti afuna obuvuna onakka olajo atima ah, naffe bwe yabadde ngaesamba atima naffe abakulemunense amuleki ah, jaba naffe abaitale abwati mwana mulenzi polabire pogoba abadde akamala enaku bisatu mu kyenda nga tatandika mpiira gona akebere ku timu eggwanga akebere mutima naffe aba eventus jukira nti abasajja baive bamuja mutima manchester united ku bwerere akontakti yali ngaeweddeko ku ntandikwa sisoni eno obulayo yali akegatta kutima naffe abaive nafuna obuvune namala akaba nga bagenda maaso tokka nti bamujjanjaba yali akakomawo ate naddamu okuba nti afuna obuvune ono tima naffe abaive yakagisambira empiira kumi naye nga empiira gyonna abadde agenda maaso tokka nga bakate bonnaku olwajo omutendesi masmen alegere yasazeewo ogenda maaso tokka nga amutandise ddiba olw'omutindo omulungi gweyasobola okuba nga yolesa nga basamba tima naffe abasebya kyokka omupiira gwo gweyasobodde okuba nga atandikira gweyasoose okuba nga atandika munaku bisatu mukyenda eziyise yamaze ku eh, saawa dakika makumi abiri mu satu n'agenda maaso tokka nti afuna obuvune mu kinywa E era nga polabide pogba ku kisaye baamugyeko ng'agenda mumasituka ng'akaaba amutuufu nga tategera ki ekyamutuukako era ani eyagenda mumasituka nti amuloga okuba nga omutindo gwe kakati simulki ate ng'afuukidde ddala wandwadde bwati masimanalegiri agambye ffenna tuli banyiivu era ffenna tuli banyiikaavu olw'embeera eriwo kakati ya polabide pogba okuddamu genda mumasituka nti afuna obune atuba ni tali mu mbeera nnungi agenda mumasituka nti enyamira naye naffe tuli mu kwenyamira wamu naye era tetuli basanyufu olw'embeera musajja atupolabide pogba gy'ayitamu twa basuubira nti agenda kuba nga atukolera butasa muka butasa mu ssuuni eno ng'akomye okuba nga atyamba okwangula kyabanaffe abayitale n'ebintu bina biganyika kati mu mbeera gyalimu naffe tugenda maaso okuba nga tunakwalyamu ne polabire pogoba eyazzeemu okugenda maaso okuba nga afuna obuno onako jja tunakakasa bbanga ki lyagenda kuba nga amala nga takubira kimanaffe abaeventu sibati masomero n'alegere naye ng'agambye nti mawulire sumaluki agava mu ive olw'okuba nti omusajja gwe tusuubiraku olukuba polabire pogoba eyatukolera ebyamaanyi ku mulundi ogwasooka gwe yakubira tima eventus ate kakati obuno obwokumukumu bukyage agenda maaso okuba nti bumwesibako tetumanyi ndi lwanaddamu okuba nga akubira ttimu eno ate bwe tuba nga tuvuddeyo ne tujja ku luka lwa africa abwati omutendesi wa ttimu yeggwanga lyaba bokenabe eyabala nsomi yaka ekkumi n'omusanu bamuyita ibrahima ibrahima ture avuddeyo n'ategeeza nti wadde ng'olunaku olwajo ababokenabe twawanduse empaka z'oku luka lwa africa ezabala nsomi yaka ekkumi n'omusanvu nga sene gwe yagenze maaso okuba nga etukuba naye nga nze omutendesi amajwa nga ibrahima twawule eh, andi musanyufu olw'omutindo gwasobodde okuba nga gutekebwawo ate muyan yange eggwanga lyabokena be atwasobodde okuba nga tusamba ne tunsika emu emu ne tugenda mupenalty seno ge yatukubidde mupenalty tano nya nze kubanga ekimanyi nti abantu baki babadde tebasuubira nti ttiimu yange eggwanga lyabokena be esobola okubanga etteekawo omutindo gw'enkanaawo ogenda maaso okuba nga tweta abasajja basenego okuba nga battulukuka akatoyo buli omu yabadde akimanyi nti senego egenda kuba nga etukuba etuogolo nga bwe yakwata aba south africa agambye nti ku mulundi guno yatukozewo byokuba nga fayino tugenda fayino twasobodde kuba nga tugitukako nga fe abokena be twabadde twagala okutuuka ku fayino omugenda omulundi ogwakona ajja okutetera bokenabe mu mpaka z'okuluka lwafrika ezabula ensumi yaka 17 bakatuuka ku fayino emirundi esatu batuuka mumwaka gwa 199 batuusa butuusa mu kolo ne babakuba mwaka gwa 2 bokenabe batuuka ku fayino era ne kolo batuusa butuusa mu kolo ne babakuba ate 211 basobola okubanga batuuka ku fayino ekikopo ne basobola okugenda maaso okubanga bakiwangula naye omutendezi bayima twale atawule avuddeo n'ategeeza nti nze ndi musanyufu olw'omutindo gwe twataddewo wadde nga twawandisa tetwasobodde kubanga tuuka final nekasitatu asobodde okuba nga tuyitamu okugenda muwadikapu nyama ntono kane kulimu nkwawa ah, tuli basanyufu olwekyo kyetwataddewo twasobodde okuba nga abasajja abasenego tubakamula akatuuyo tetubalaga nti empaka zino zamaanyi asibya okuva eri nogenda masto okuba nti okinaguka bukinagusi nosobola okuba nti owangula twataddewo mutino omulwekyo wadde ngaekintu kyaganye kaakati amaanyi tugenda kuba nga tugateeka okulaba nga tukwata ekifo kyokusatu ku lunaku olwokuna ajukira nti ekifo kyokusatu kigenda kubbinkanibwako ku lunaku olwokuna wakati weggwanga erya mali eryakubiddwa abamoroko ne bana anafa abokenabe abakubiddwa eggwanga lya senegal bagenda kubeera mu kibuga anaba ku nnaku olwokuna ate olwo ku nnaku olwokutano finals zakubeera mu kibuga ligias mu ggwanga lya algeria ku nelson mandela stadium bannaffe aba senegal bagenda kuba nti bakwekwetuka naba moroco okulaba ani agenda okuba nti awangula empaka zino anaaba awangudde ajja kuba nga awangudde empaka zino ez'okuluka lwa africa ezabulansi myaka ekumi n'omusanvu omuluti ogusoose anti moroco tewangulangako mpaka zino n'abasenego tewangulangako mpaka zino ate era ge omulundi ogwasoose moroco ne senego okugenda maaso tokwanga batuuka kufuna empaka zino zabalinsi myaka ekumi n'omusanvu ani agenda okwanga aziwuuta oba ku lunaku olwokutaano byonna tujja kuba nga tubitegera jjukira nti eggwanga erya ghana eggwanga erya nigeria kotika mali gambia kotika eggwanga erya cameroon ye mawanga agakyaza okwanga ebikopo kino ekyabulinsi myaka ekumi n'omusanvu emirundi emingi anti guine akotekwa uh, anti ghana akwatika nigeria male Cameroon ne gambia bakawangule mpaka mirundi bakawangula empaka zino emirundi ebiri ebiri ababokerabe abakotirivan bannaffe abamisiri bakawangula empaka z'okuluka lwafuka ezabulansumeka 17 omulundi gumugumu kakati kuna lunaku tukenda tugenda kuba tumanya champion omujja amoroko ne senegal ni agenda okuba nti ewangula tujja kwanga nga tubitegeera ku lunaku olwokutano mauli amawuli agavaako eyo awali mu ggwanga nigeria mpaka z'okuluka lwafuka ezabulansumeka 17 agavaako eyo bwegagamba 5 8 19 sizoni tugenda tuziwunzika kakati naawe ekintu kigale ng'omuyinti ogenda mumasitoka nti omukuba ogende mumasitoka nti onunula akasenteko kabadde akukuba nga kodi ntonagifuna kakati kogifunye eginyige stabilitantanusitamwendasatu ofuna empiira ekigenda okuba munda osobole okuba nti omega omuyinde nekugamba management ya radio ekeresia radio sapiensia etegeeza abawuliza mwena anti mwena abaagala okuba nga mwetaba mu mpaka ezakabyenkano kakati kisimu bannanga okuwanisa kwatandika ddatunatera okukigala kakati tuvu tuwandiika banavuganya mpaka za kabenkano kakatikisimu naye nga bweto omuwanguzi agenda kuba ngaafuna big agenda kuba ngaafuna pikipiki manyole yagenda okuba ngaafuna ate okuwandisa kwa sente ntono mitwalo ebiri ogende maaso okuba nti owangula pikipiki manyole kakati mpaka zino zinate okuba nga zitandika eza kabenkano kakatikisimu jangu wano kwedekereza redio sapinsa ku reception osobole okwatuwa owandisa wa madamu nika obe nga ovuganya mu kubbinkana kuno okwa kabenkano kakatikisimu osobole okuba nti owangula pikipiki manyole oka yonna gye musinzira mwebale ku bantu kwe muli kredi ekereziya radio sapiensa mwebale kuba nti muzamba ebitundu ebyenjawulo ogamba otya mukulu banaba sebuyongo kalaani w'ekibiina kya uganda danceport federation mwebale kuba nti kweoli kredio sapiensa ogamba otya kansala soluyange derik wali ewakiso kyoga webale kubako bwana mali teganya kumali teganya bagawod webale kubako ndabira mukulu peter sebu first sports house yebale kuba nti kwale amukulu ah, semugabo ismaili mu ggwanga lya israeli webale kubako ate kuzinisa mathu yasuwa lukagasawa mwino meya chengera town kasa ngambe kwetuli tutumbudo gambuta wanda kiskatel omuyeruma omusajja ono omuwagizi w'express nyo webale kubakaawo ate ne kasa nampera ne tugambutya webale kubakwa nensambi bwana cha grand funk ku francomatic electronics na maguma ngambe kwetuli tutumbude kwetuli ku radio ekelezia radio sapiensa muzei chimba tunde empute yetu so bulungi wali ekitem ogambutya ate ne wala livingstone ogambutya owatiweza ddala kotika mukulu kawukirobert kuna mirembe komotis eka mwekere ogamba otya mukulu nsamba bulungi bwe nte awali ekasanje musajja mutunzi wa chalan ekintu akikola bulungi kale mwebale kuba nti kwemuli kuredi ekereziya radio sapiensia okke bwe mbanga ngenzeeko efotpoto olwaleero empiira gy'amasomero aga secondary e ku saidi y'abalenzi abwete ku saidi y'abalenzi awo ah, ku saidi y'abalenzi gingidde olunaku olw'omusanvu era ng'enkya ya leero abudo ah, ss ekubye amos college ebakubye muziro ate bannaffe abambaale progressive ss bakubye blessed sacrament kimanya bagikutte enyanziro bwete mbaale progressive ekutte blessed sacrament kimanya n'ekikuba nyanziro olwo nno mityana secondary school ekubye victoria high victoria high school bakikubye muziro obwete mutyana ss esobodde okwantewangula emuziro dynamic secondary school eno bagikubye fortpoto fortpoto secondary school ekutte dynamic ss nekikuba emuzi obwete fortpoto esobodde okwantewangula omupiira ogwo ate empiira emirala era egizanyirwa mukono kings high school ekoze bbiribiri ne banaffe bakawempe royal college ate patong sd school bagikubye alexide secondary school ekubye patong ebakubye 3 bbiri mpiira gy'amasomero ga secondary ate st gerard secondary school uh, secondary school nyakibale ekubye eh, st jude secondary school eh, ye masaka abwaito st jude ye masaka bakikubye muziro bannaffe aba st gerard secondary school abenyakibale ate kigumba royal college ekutte st marys ekutte bannaffe aba st marys sibya nebagos nyakombwaito st marys school asibya abagikubye kigumba royal college ebakubye gos nyakwe mipiira gyamasomero ga secondary egisobodde eh, okubanga kibeerayo kyalunaku olwaleero okay st kibadisikitende ekutte eh, nakasika international colleg n'ekikuba goals biri ku bwereeraawo um, ok abwetu st mary's kitende kubye bannaffe bali aba nakaseke international college bakubye 20 ate sikibuli ss nekuba regent ecos biri ku bwerere abwetu guli ogwa budo ss nga nti bakubya mus college bagikubye mu 0 naye nga kibuli ekubye 20 ekuba regent ate st mary's kitende nekuba nakaseke international college ecos biri ku bwerere kale bwete empiira gikyagenda maaso okwangazanyibwa kajja amasimu ga second update zonna ojja kuba nti ozifuna bulungi wano radio radio sapiensia ok nkugamba nti rich yawa ne uganda eyokuntiko eyomupiira ogwebigere eyabasajja eddamu lunaku lwanca eddamu lunaku lwanca alwahil bakyaza busoga united olunakulwanca sawa 1 eri ebalifa ate wakusoja bakyaza bright stars kugenda kubeera gwa lunaku lwanca nagwa sawa 1 abwete olunaku olwenca ablackspor ekyaza gadafi olunaku olwenca ate updf egenda kubanga ekyaza timu ya sports kabira olunaku olwenca kcsa ekyaza timu ya bull ate maroons egenda kubanga esamba ondup kampala konna kolwenkyo abwetu wali oluzira vipers charles express pira gwa saimu ya kawungezi abwetu wali ekitende kale bwete diba weligenda okubanga ayitambula kusinzirako muli agavakeyo agava mu timu ya manchester united agagamba nti omuzibizi wa timu ya manchester united onofiru jones yagenda okubanga akulemberamu abalala ogenda masto kuba nti babulira timu ya manchester united ku nkomi lya sizoni eno agava ogagamba nti omutendesi wa timu ya manchester united ono, ono amuzukulu wa kasuja eltenak yamala dda okubanga ategeza bakamab bulabe ati ah, mulimu abasambi basamugayaavu abali mu kuvaabira obuvaabizi ssente z'abagaga bagenda okuba nga abisibira ku nyendo asobole okuba nti abakwasa omutaka kkuba eyabaleeta abe nti bava mu timeno era nga pier jones yagenda okuba nga akulemberamu omu ku bataka mu timamanio yagenda okuba nga akulemberamu abaana okuba nti bava mu timu ya manchester ne pier jones ah, amaze emyaka kumi n'ebiri mu timu ya manchester united wabula obuvuna obwokumukumu bwomulemesezi ogenda maaso okuba nga akuba eddiba etegerekeka ku myaka gye makumi asatu mugumu yasobola okuba nga ng'asaninga endagaano empya mumwaka gwa 2019 oze muninyo gwealinga yatendeka ttiimu ya manchester united wabula emyaka esatu egisembyeyo asobodde okuba nga atandika empiira ebiri gyokka bukyanga omusajja ono etenak afuulibwa mutendesi wa ttiimu ya manchester united abwato fre jones tasambangayo mupiira gona ate era bukyanga etenega atafuulibwa mutendesi wa manyo fer jones tatendekebwangako wansi wa musajja ono etenag olwokuba nti obuvune oba okumukumu bubadde bugenda maaso okuba nti bumusalako agava yogaga nti fer jones ayolekedde okuba nga atema ne anxeo tanzibu emyaka 2 etano naye y'omu ku basambi abateekeddwa dda ku lukaala olw'abasambi abagenda okwatibwa ava mu ttimu manchester united ono phil antony jones myaka makumi asatu mugumu asobola okuba kanamba nnya ne kanamba ttaano ate n'emikaaga asobola okuba ng'ayimirira mu kinya ono yava mu ttimu ya blackburn mwaka gwa 211 okwegatta ku ttimu ya manchester united manyo akikubira emipiira 229 n'ateba goozi mukaaga ate ku ttimu y'eggwanga lya bungereza ono philip antony jones yakazanya empiira 27 tatebangayo eggolo naye nga phil jones y'omu ku basambi abagenda agenda okulemberamu abalala okuva mu tiimu ya manchester united kuba mutendesi etan agamazedde okuba nga ategeeza bakama be nti abasaminga abantu bakyalina makolo ate bakyalina mulamwa tebasobola kukwata maanyi okugiza ku maine bagende maasita okuba nga batima ate nga nabanks bategeeza dda bamanyo nti fil jones akasente kabagaga avaabira kabwereere ate alina ddi bali abakubira kakati kekadde agende maasita okuba nti abaviira ate akyalina waaka takyalina waaka mu tiimu eno alina okuba nti ava mu tiimu nti fil jones kunkomera sini eno agenda kuba nga atema ate bwe tuba nga tuvuddeawo agava kwes Stadio Camp Nou amaka ga Barcelona gagama ti Sporting Director Timana fa Barcelona Jordi Cruyff avudde una tikiza bakamabe anga bwayinzo genda Master kwanga asulo omule mugono mu mwezi ogomwe ndange ndagane sudo kwante gwako asulo kwante agenda okola ebintu ebirala omudaki ono Jordi Cruyff yegata kutimya Barcelona mwaka gwa 2022 mugumu abantu nafuka mm, Sporting Director wa timu eno anga bakolagana ne Xavi era mbere okolagana ne Xavi ne Director of Football Mateo Alemany ona yolekedo kwegata kutimana fa Barcelona bila basudo kwa nti bakomyawo timanafu abasona ku maini era nga bweto bazona n'ekikopo kyajjabanafu abasipaano onaku olwajja ekya zoni eno lwebasobodde okubanga bakiwangula webakuba etimanafu abaespanyo mate walimanyi agenda kwegatta kwasumbira abe nga afuna akasente akategerekeka okusinga omusaala ogwakawujo gwabadde afuna mu bazona ate olwo nayolekedde okusikizibwa omusajja dekodeko yaliko omusambo wakyose netimanafu abasona kakati ne jodi crif agabe bakama be mu bbanga ttono ngenda kuba nga nzirako ku mabbali sobole okuba nga ndowooza ku kyekiddako oba nasigala ngaomutendesi oba nasigala 安哥。 Ah, nga sporting director wa ttiimu eno oba ngenda kubanga nva mu ttiimu lwatti omudaaki oyo abwagambye ate ah, omukulembeze alamula kirabu ya barcelona joan porter ah, agambye nze kulwanga enna okukkiriza okumala nti barcelona tusobola okubanga tubbinkana ne kirabu ya alilani y'omubwakabaka bwa saudi arabia ne tugiremesa okutwalako omusambe lionel andres messi joan porter agambye amazima gali nti ttiimu ya nafu aba alilani mu bya waleti etusinga mu byensimbi ensimbi zivuluja buvuluja zitotoogana bwana butotoganyi nga bukolwa wali mutimu yanaffe aba alera ali sawudi naye ng'ate bwe bituuka ku byokubaako eddiba eritegerekeka n'okutunda omusambi n'okwomusambi esuubi n'okwangula ebikopo ebyamaanyi buli omu bye yeesunga ate basobona awo tusinga agambe nti lionel andres messi ono yasobola okuba nga atubako n'agenda mutima naffe aba psg contract psg egenda kwantegwako ku nkomera ya sizoni eno ono omwezi gw'omukaaga agenda kwantawoza emyaka 36 lionel andres messi okusinira ku janapota abwe abadde ayogerako ku tv 3 mu ggwanga lyabanaffe abaspana agambye nze nzenkakasa lionel andres messi tujja kuba nga tumatiza tulina ensonga e, ematiza gyetusobola okuba nga tumugamba esinga ku bannaffe abasawudi wadde abasawudi basobodde okuba nga bateekamu ensimbi okukulaakulanya liigi yaabwe naye kale ekyali kibulamu ate lijja abaspaana liigi amaanyi kale bwatujja napota aga nti nze nina ensonga zengenda okusinkana mumatiza lionel andres messi abe ngaasalawo aleme ekgenda mu intamiami mu amerika aleme ekgenda mu kirabya alelali eri mu basawudi abe ngaakuma omutima wa barcelona kuba barcelona tukyamwetaaga asobola okuba nga atukubira eddiba lionel andres messi yasobola okwanga azanya empira 78 mutimu ya barcelona nasobola okwanga ateba goozi 67 yasobola okwanti awangula ebikopo ebiwerako mutimu ana pawa barcelona era nga okusinzira ah, kuja lapota agambye mesi tayinza butakkiriza kusigala kukomamu barcelona ettiimu erina abasuka obukadde ebikumi ebina abagenda mu maaso okwa nti bagiwagira ate n'agenda mubakabaka bosad albia nkakasa agenda kwa nti ajja agenda kuba nga akomawo agava okatizambwe ronjwan lapota yasinkanamu konelionel andres messi n'abaako ebigambo ebiwomera amat bituge byagenda maaso okwanga asonseka lionel andres messi mu mbeera eyo n'asobola okwanga amatisambu era lionel andres messi yavuluba nesan juan napota bwe yamutegeeza nti amwetaaga okuma mu basona bwemikisa minyi nti lionel andres messi ayinza okuleka ebyensimbi ogenda maaso okwa nti zimubika okutegeera kwezeeri mu kirabu ya alilali n'asalawo okwegatta ku basona abasona bagumu nti lionel andres messi akyayinza okugenda maaso okwa nti addeeka anti obatombye wotera okuda ok bwe tuba nga tuvuddeawo agava mu timu ya arsenal bwati omutendesi wa arsenal mikel kola teta agenze mansu kanga kutana kalevu kutaka netondira bagis baseno koteka bakunga timu na basambe na ganti bananga bambanga muno nyo wokwenenya lwaki timu yansi ekikopo kya jabana fa bangeza kya genze mansu kanga kibagwa kono ne bagenda mansu kanti bakyesulu babakira konna suwembwa yagala kubaga mati mune nyenze mikera teta anze nsonga sima songa lwaki aseno ekikopo kya genze mansu kanga kitugwa kono omusajja ona agamenti bobanga okutte kalamu ogenda mansu kanti ogatakata n'okupisa n'ogabiza ate n'otoolako ebukusajji kyaliwo mu bibalo ebyokwangula ekikopo kyajabanaffe abangereza naye bwobanga ogenze maaso kwanga otunulanga omusajja omukulu mutuufu ngaomupiira ogumanyi olabira ddala nti manchester city ngaemaze okukulembera nekusinga obunobuna ate ngaekyaliyo eggulu kiba tekisoboka ah, kuba nti manchester city ogijja ku nti kuba tumikaira teta bwagambye agambye nti wiiki singa bbiri eziyise nayimirira abwete ah, eri bannamawulire ku tivi ne ku ziredio ez'enjawulo naye mbategeeza nti omusajja tumunywezeza entegetege n'amagulu ngambo wa manchester city talina wagenda kuba nga twitta tumuziyiza talina wagenda kutwitta ekikopo tugenda kuba nga tukitwala kyokka bannanga ate waakayita ebbanga tono mu butuufu ekinyumiriza amaaso gamukaaka tukwetonda nga mbeetondera abooluganda abako n'ab'emikwano abalina akakwate ku mwami arsenal akubategeeza nti bannanga enjovu yagudde neyeegalika ate kyasobola kwange wangula kikopo kyajawa naffe bangeeza naye nze nze alina okunenyezebwa ku kyaviiriddeko enjovu okugwa neyeegalika nze ataasobodde kubanga nkola mulimu gwange bwatyo bagambye mikere ate tamunsaasire nze musobya baali bakuse malirivu amalirivu kukirako mm, agava mutima bali bakusin gagamba nti bali bakusin emaliriza omusambi aliando grimaudo grimaudo omusipaana abadde akubira mu benefica contract ye ebadde gwako ku nkomera sizoni eno kati aba bali bakusin bakutte kutu ono omumyaka 27 amaze okubanga yegatta ku bannaffe aba bali bakusin agenda kubegatta ku nkomera sizoni eno naye ngaempapula zonna aziwedde okulaba nti bakkanya okulaba nti asobola okuba nti abegattako bwati omusambi ono girimawundo aliando girimawundo abadde mbenefika agenda kwegatta ku baali bakusen okusira ku mawuli agavaako ejuyeyo okukkanya kwonna kwawulidde abegattako kubeereere manchester united eteekateeka kutuukiza nteesiganya ne musajja adrabio owa uve okulaba nti abegattako ajjukira nti mu katale akaggulawo sizoni eno abasajja bamanyi basobola okuba nti basitula ne bagenda mu ggwanga lya baitali mu kibuga torin okuteesigana n'omuvubuka adrabio wabula ne balemera okuba nga bakkaanya adrabio okuba nti abe okwegattako kakati abamanyi tebapowangaga emyaka 28 bagenda kuddamu enteesiganya jjukira nti kontrakiti egenda kuggwako ku nkomi ya sizoni eno baagala kuba nti bamuleeta kuweereere kati bagenda kuddayo batukize enteesiganya kuli abalema ku mulundi guno bagaa nti bagenda kuba nga bakola kino esoboka ekiri waggone wansi okulaba nti adonabyo bamuleeta asobole okuba nti abegatta kati abegoosi 1 muli kyabanaffe abayitale mu wali amutimya ebivesoni eno abwetu bamwetaaga asobole okuba nti abegatta katebege osukumire musizonera ate subuli amanyi olwokuleeta lautalo martinis okumiga mu intermilani tono anti jausnespars nabo bamuswamye omubrazil rivaudo eyakubeerako timu yeggwanga lya brazil agambye nti nga sente esente enzibu esente zikubika esente zisobola okukolaki zisobola okusirwaza n'okola okusalawo okukyamu aga nti ne onado ensimbi zamubika zino ezibamusuubiza esawudi ez'okufuna obukadde bwa pawu 1 buli mwaka zamubikka ne zimuleeta okukola okusalawo okufuba efufulufu n'agenda mu liigi y'abasawudi liigi etatunda eliigi enzibu ensisi yenyanga okubeeramu okusika nga ronaldo ensimbi ze zamutumeza senga tezaali sente ronaldo yalibadde tagenzi eyo nakusinda kulivauda agambe ronaldo ensimbi zamutomeza ne zimusirwaza n'akola okusalawo okw'ekisirusiru okw'ekiwumba tuutu n'agenda esawudi gy'ataali genze kubanga eyo teri mupiira guli awo yali asigala ku lukalu lwa bulayi waki naafuna omusala gwa kawujo naye ngaensi ekyamutegeera bulungi naye gyeyagenda esawudi aa yakola nsobolivaudo baga nti ensimbi zasobola okubanga zikolaki zisirwaza lunadre nezimutimba nezimutimba awo awo naaba nga takyategeera nasalawo genda ate gyeyagenda nga teri mupiira guliawo aseno bagala namba satu watimu ya lyalo madrid falan bende falan bende madrid yagala kwange mutunda ku nkomi yasison eno abasino bagala kuleta kaddugalono tibitibi falan bende abegatteko ate lomeruka ah, kwagambye abanyitamirani munyambe buyambi saagala kuddayo mutimu ya abasajja bali saagala kuba nga nzirayo saagala kuba nga nzirayo wali mutimu ali abasajja ba chausi mu nyamba ensigale mutimu yanita munaani mbwaseno mbwaseno ate mbuyo alikomyawo alex sanche sanchezo na liandro ali mukubira atimanafa bwa olympic limase mbutomanya mbw ataseno omutindo gwafubutudde mu timu olympic masembo asen eyinza okumulowozaako nemuza rafael yaw ali fit okuzanya omupiira gwonnaku olwenkya esmulan ngaesamba timanafu abantamiasanze endagaano empya ku wiiki ewedde kakati ali fit okuzanya omupiira gwenkya okulaba ngaesmulan agiyamba esobola okuba nti eyitawo enayitawo teyitewo polabide pogba tagenda kudamu kusamba mupiira sizoni eno ate ne timu ya napoli bali mukuvaganya ne timu ya liverpool kwetika bive ku musambi tony kumpemeanas ono omusambi wa talanta akuba mumakati omudaaki ono bweto napoli enkoteka netima naffe aba liverpool netima ive bonna beetaga tony compemianas asobole okuba nti abegattako nagagashaka yasim agenda kubanga ayongerawo ensimbi endala okulaba nti amatiza um, uh, abasajja bagereza famiry basobole okuba nti bamugoza tiimu basobole okuba nti bamugoza tiimu yanaffe aba manchester united yakitegeddeko nti abasajja ba maniu baagala kubanga baagala tiimu kujiguza olusajja mulwatikirifu kakati agenda kubanga ateekawo ensimbi okulaba nti akolaki asobole okuba nga atwala asobole okuba nti agula maniu agenda kwongerawo ensimbi okusinzira ku gabaka ate n'akavuka ka seutagoka gabuli beyiga ne liverpool egambye nti ekeetaaga kale tujja kuba nga tandikira olunaku olw'enkya obeere bulungi bwe raba